жок факта эмес ал просто элементарный нерсечи баягы күнү сен сен жазып атыңго интонацияларын оңдоп атсаңчы а во во во чоң кыз шашып баратасың кел таанышалы во чоң каяка шашып э токтосоң э чоң эй келбейсиңби таанышып алалы э бүгүн үчүнчү жолу болду ушунчалык жагымсыз мейли көңүл бурбай эле коеюн мен өзүмдү абдан курдулгон жана алсыз сездим мага бул ыңгайсыз жана кооптуу болду көпчүлүгүбүз мындай жагдайга чалтыкканбыз бул сезимдерди биз билебиз бул ыдыктан жабыр тарткандардын башынан өткөн сезимдер ыдык көрсөтүү деген бул эмне ыдык көрсөтүү бул адамдын эркине каршы жасалган анын аң сезимине жана денесине ыңгайсыздык жараткан кордоо жана тажатуу көпчүлүк учурда биз мындай жагдайларга күбө болгонубуз менен көп көңүл бурбай коебуз ыдык көрсөтүү жол берилгис көрүнүш ошондуктан коомчулук буга каршы туруш керек биз бул көйгөйдү коркпостон ачык айкын айтышыбыз керек эгер ыдык көрсөтүү жазаланбаса бара бара зордук зомбулукка алып келээрин эстен чыгарбаңыз